ndavo silamulehla nda oitani a nirovuwa kufanike a zvitukutuku ya a ndi kopfa vathu va veso va tshikhoamba nange kha chat group ndo vona va tshikhoamba nga vunji va tshikhori veso laswo a lide vavenda na vasuthu um va nga vavi vagayi va tshikhobva ka livuyo xango a ri veni fhethu thihi ri shumisane u nga wa tshibva zimbabwe u tshibva botswana u tshibva south africa kana mozambique ndi xango laswo vavhenda murambo wewalimpopo wavembe unga siri pandekani ri vatho vati nda tobelaralewa ka kudu o kopana le lena bochifi chitautseng nda e ntho e rieke re tshele tjali kgomo tja rena diruo ruo la rena le a utswiwa kwa gae kwa o ka ba o le lemphopho o le shashe o le mokgalepe o le manyane o le manama o le antlhamba o le eh, amatibe o le a chitautse le amare e setse ke kgwathalala re re tsenelang le a masukana kwa north gwanda eh, la jaunda re re ke ntho ya lena e ekang sotelang le tšhireletse dikgomo tsa lena he le timetse o le utswitswe re kgone le khumana ka malifone number le maina a tsona thobela ke re ba mošate